Bienvenidos al capítulo 34 de Marihuana Television News, el programa de la cultura canábica. Muy buenas, soy Estela. Este mes os ofrecemos el especial Spanavis 2015. Miguel y Clara han estado allí para comprobar que la feria sigue creciendo, con más expositores y más asistentes, y este año con la primera edición de la World Cannabis Conference, que ha sido todo un éxito. También os hablaremos, entre otros, del primer encuentro de mujeres canábicas de la CATFAC, del juicio de Panac o de la campaña Som el que cultiven. Y seguiremos aprendiendo de autocultivo con Miguel. ¿Os lo vais a perder? Tras volver de la Spanavis, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza, que entrará en vigor en julio y que si no se deroga pronto puede hacer mucho daño a los cultivadores y usuarios. El consumo o tenencia de drogas en la vía pública o el cultivo de cannabis en lugares visibles al público se considerarán faltas graves que se sancionarán con multas de entre 601 y 30.000 euros. Un claro retroceso y un gran despropósito en los tiempos que corren. Pese al panorama amordazante, nadie nos quitó la alegría de ir y vivir la Spanavis, la feria del cáñamo más grande de Europa y una de las más importantes del mundo. Miguel y Clara estuvieron allí en su salsa, rodeados de amigos del sector. marihuana natural, en lugar de ir a visitar un cultivo, hemos venido a la Panabis 2015. Y aquí no sabéis a quién me he encontrado por aquí. Pues a mi buen amigo Tony 13 que ha venido a presentar su libro al stand de Ortitec. ¿Qué tal, Tony? Pues mira, aquí estamos a presentar el libro en nuestro sponsor principal, que es Ortitec. Y la verdad, agradecerle que mi libro vea la luz a Ortitec le doy las mil gracias. ¿Qué nos puedes decir de la cannabipedia? ¿Cómo cultivar paso a paso? Hemos intentado utilizar un vocabulario muy sencillo, y siempre todo lo apoyamos con imágenes. Ahí, una persona que nunca ha cultivado, tú le dices, mira, ahí tienes un macho y una hembra, y seguro, seguro que lo van a detectar. Una imagen vale más que mil palabras, de verdad. ¿Cómo fueron tus inicios en el cultivo de cannabis que te han llevado ahora a hacer este libro? Eh, unos inicios desastrosos. Yo entré en el cannabis por una enfermedad. ¿Tú qué haces un uso terapéutico del cannabis? ¿Orgánico o químico? Orgánico aparte del sabor, de las cualidades de sabor y olor, en la producción, hoy en día, hay abonos que llegan a una producción muy alta. Si no llega a ser el estándar quizá del químico, pero también, ¿para qué quieres tanto? No te creas, ¿eh? que te asombra. Un orgánico, bien, tu pH tu con un buen sustrato, Caballero. Si compráis el libro de Tony Tece, que es lo que tenéis que hacer, os dirá todos los consejos necesarios para que llevéis a buen puerto vuestro cultivo. bueno, Tony, un placer haberte encontrado por aquí. Gracias, por atendernos. ¿eh? gracias a vosotros por venir aquí, de verdad. Nos hemos encontrado con nuestros buenos amigos de Sensi Seedback, que este año creo que están de celebración, ¿no? Sí, es buena celebración para nosotros, casi 30 años que estamos. Muchos años ¿no? de a la vanguardia del mundo del cannabis y sobre todo apostando por, el autocultivo ¿no? de las personas. Claro, compartiendo mucha información con la gente a través de otras iniciativas que tenemos, a través del blog, todo eso se está desarrollando un montón. Y claro que la genética queda la base de todo, de la idea de Ben, ¿no? de compartir esa planta con el mundo. Esa genética que ahora todo el mundo parece que como que lo que viene de Estados Unidos es más importante y desperdiciando un poco el trabajo que se ha venido haciendo realmente en Europa, ¿no? Claro, la gente siempre quiere algo nuevo y en Sensi sí lo que hacemos es más la preservación de esa genética, la base de la genética que se encuentra. Si miras un poco lo que hay atrás de las variedades que llegan, la mayoría del tiempo te acabas con unas con, con una variedad que tenemos desde ya 30 años o casi. Y eso es la, la legacy de Ben Drunkers. Y bueno, hemos visto también que con el aniversario habéis cambiado un poco la imagen de lo que es la marca en sí, ¿no? Ahora hemos decidido optimizarlo un poco, traerlo en el, el eh, eh, siglo XXI y los paquetes ahora los tenemos un poco más distintos, las automáticas, las feminizadas y regulares son más fácil reconocer. Y hemos también cambiado todo el sitio web para que la experiencia del usador sea más fácil, más lógica. ¿Por, qué un canadicultor debe de confiar en SensiSeed? Pues la experiencia. Que Sensi es la autoridad al nivel de la genética y de verdad es que para nosotros es la pasión que tenemos por esa planta, lo hacemos en todo lo que hacemos, el focus sigue la planta. Bueno, ya habéis oído a David todo lo que nos ha dicho de SensiSeed en su 30 aniversario, que está la brecha, sigue estando a la vanguardia y bueno, ya sabéis que tienes que confiar en este banco. Caminando, caminando, pues mira, he llegado hasta BioBiz y aquí tenemos a nuestro amigo Rubén que nos va a hablar un poquito de las novedades que han presentado en esta Spanavis 2015. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, aquí estamos otro año más, disfrutando de la feria, del ambiente, muy contentos con ganas de, promover el cultivo orgánico, de venir a la Arcaña, de enseñar a la gente lo que es un producto certificado, de calidad. Encantados de estar aquí otro año. ¿Y algún nuevo descendiente de la línea BioBiz que podamos presentar a los afines y asiduos de vuestra marca? Hemos sacado un producto nuevo, es el Activera, hicimos una campaña de Producto X, estuvimos preguntando a la gente cuál era el componente que tenía este producto. Solo dos en todo el mundo lo adivinaron y creímos que fue alguna filtración, es un, es un extracto especial de aloe vera. Bueno, es un componente bio, como todos los productos de Biobiz, certificado y una alternativa como, como, una enzima nueva que presenta BioBiz. Cultivo medicinal igual a cultivo orgánico. ¿Tú qué piensas al respecto? Evidentemente, no hay dudas, eh, hemos estado últimamente estudiando la cantidad de metales pesados, hay unos nuevos análisis que nos están demostrando que evidentemente el cultivo orgánico y además el certificado controla el ppm del producto desde que entra hasta que sale, hasta que lo utiliza el cultivador y el resultado está totalmente linkeado. No es de nuestro agrado tener una compañía externa que tengamos que pagar para decir que es eso, pero la confianza con el cliente no hay otra, es que yo pague una entidad y esa entidad me certifique, así que hasta ahora es el método que tenemos y lo que sí que consideramos que es interesante cualquiera que quiera hacer una planta medicinal que se asegure ya sea biobizo o otro componente o nutriente que sea certificado. Bueno, y ahora toca visitar a nuestros buenos amigos de Delicious Seeds y para eso estamos con Rubén para que nos explique las nuevas novedades que han traído para la feria de Spanavis 2015. Presentamos un nuevo cruce feminizado que es eh, Sugar Candy, que es un cruce de Lavender por Sugar Black Rose, que creemos que va a dar bastante que hablar, igual que sus dos predecesoras que tienen entre las dos más de 20 copas. Y sacamos también una, dos nuevas automáticas, que es la J mayúscula Purple Auto, que es en honor a uno de los DJs más antiguos de hip hop de España, y la Critical Neville Haze Auto, que creemos que también va a ser una sativa automática espectacular. Luego hemos eh, añadido dos versiones rápidas a, nuestro catálogo, que son las dos campeonas de copas, es la Sugar Black Rose y la Caramelo, las hemos hecho fast version. Las hemos cruzado con una primera generación con Rudelaris para hacer que la floración sea ultra rápida y el crecimiento, ganarle a lo mejor dos semanas al crecimiento. Y son variedades que creemos que van a dar también mucho que hablar. Hemos decidido sacar eh, dos colecciones, una de campeones de copas y otra de automáticas para, celebrar eso, los ocho años que llevamos en el mercado, que no es fácil en este mundo, la verdad. Entonces la Sugar Candy con esos dos linajes que tiene, eso será una bomba de explosión, ¿no? Es una mata excepcional que suma las bondades de las dos que, componen el cruce, que son la caramelo y la Sugar Black Rose, y le da un vigor híbrido excelente, la verdad. Bueno chicos, ya sabéis que tenéis una nueva cosita que probar. Y aquí estamos ahora con Trave, con nuestro amigo Víctor, que nos va a presentar un nuevo producto que han traído a esta feria de Spanavit 2015 las novedades que traemos a, esta feria es el, nuevo producto, el Tech ¿vale? Son billetinas naturales al 4% y, bueno, por supuesto certificadas y, registradas como, como tales, como naturales y ecológicas. Es importante ¿no? que esté certificado, porque ya es la segunda vez que oímos hoy que esté certificado el producto para tratar plantas. De tener un producto eh, certificado registrado en la, estantería a estar tranquilo, a tener un producto que no está certificado y poder acarrear en, sanciones económicas, incluso penales, por supuesto. vemos, es algo muy importante, muy serio. Ya que se trata de tratamientos bioecológicos, no cabe decir que cultivo orgánico antes que químico. Por supuesto, por el medio ambiente, por nosotros, por la naturaleza, como por el sabor que, vamos, lo que nos vamos a fumar es el resultado de lo que le estamos echando a la planta. Luego volveremos con Miguel a las Panavis. Ahora nos vamos al domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora y Luchadora. En Barcelona se celebró el primer encuentro de mujeres canábicas de la CatFac. Clara nos lo cuenta. Doncs bueno, ha la primera trobada de dones de la CatFac. Ah, això ha sigut un grup creat a partir de que hem vist la necessitat de fer més visible la figura de la dona i la manera de cohesionar-nos hem pensat que serien a partir d'unes trobades de les quals d'aquí sorgiria molta cohesió i molta participació per part de la dona, tant a les associacions com a la federació. I què esperais d'estos encuentros? Hem fer més visible la dona, sobretot ja que entenem que actualment encara hi ha una certa discriminació en segons quins àmbits de la societat. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Yo creo que este encuentro responde a, las necesidades que las propias chicas se plantean o, que tienen dentro de las asociaciones canábicas. Mal hablando, siempre decimos así entre, entre copas, pues que es un campo de nabos y que no aparece nunca representada la figura femenina en el mundo canábico. Parece que las chicas no fuman o las que fuman pues no, no son muy dadas a participar en ciertos actos. Y este es el principal objetivo del encuentro, animar a las mujeres canábicas a participar, a que salgan del tiesto y se hagan visibles, activas, aportando sus ideas y alzando sus voces. Y por eso, en un ambiente sin tabúes ni prejuicios y con invitada especial, Hemos venido a hablar un poquito del proceso de creación del material de Mujeres y Drogas, que es uno de los últimos materiales que hemos elaborado desde Energy Control. ¿Cómo se titula el material, Nuria? Mujeres y drogas en la fiesta, se llama así. ¿Y qué cuenta? Pues explica diferentes aspectos o diferentes cuestiones o intenta dar respuesta a diferentes cuestiones que se plantean muchas chicas que salen de fiesta y toman drogas, desde, por ejemplo, cuestiones relacionadas de cómo afectan las drogas cuando las chicas tienen la regla, el tema de relaciones sexuales, el tema de interacción de algunos fármacos que utilizan, que son de uso más habitual entre las mujeres con algunas drogas, temas relacionados con el embarazo y la lactancia, en definitiva, pues cuestiones que muchas chicas se plantean y que nos parece que ha sido un material que ha dado en el clavo ¿no? y que muchas chicas nos han dicho que les ha aportado pues, eh, información nueva, información útil, información que desconocían Información responsable, importante de conocer y compartir, para ser nosotras mismas quienes tomemos las decisiones sobre nuestros consumos. Avui ha anat molt bé, hem fet el dinar, les noies s'ho han passat molt bé i esperem repetir Aquí perquè darrere les tinc animadíssimes i preparades per la següent tongada. Yo creo que es un primer encuentro que está yendo muy bien, que nos estamos divirtiendo mucho y que eh, tiene futuro. Yo creo que para mí ha sido un honor ser invitada en esta primera ocasión. Espero que no sea la última y ánimo, hay mucha lucha que hacer todavía. El 10 y 11 de marzo tuvo lugar el juicio de PANAC, una de las asociaciones pioneras del movimiento canábico que fue clausurada hace más de tres años. La Fiscalía pide para su junta directiva seis años de prisión y dos para dos socios que trabajaban en el cultivo, acusados todos de integración en banda criminal. En Spanavis estuvimos con Martín Barriuso que nos comentó sus impresiones tras el juicio. Demostramos durante el juicio que Panaj era una asociación de verdad, que no era ninguna tapadera. Los socios y socias que declararon como testigos dejaron claro que celebrábamos las asambleas, donde se aprobaban las cuentas, donde se elegía la directiva, eh, que la marihuana era de toda la asociación, de todos los miembros de la asociación y que nos la repartíamos que había una lista de espera, que no podías llegar y empezar a llevarte marihuana en el minuto uno, que es más, que no hacíamos ningún tipo de promoción ni nada. Nuestras cuentas creo que están bastante claras, presentamos ahí toda la contabilidad, nuestros, la empresa que nos lleva la contabilidad explicó que nunca vieron nada raro en todos los años que estuvieron trabajando con nosotros, que pagábamos impuestos, que hacíamos todo por la vía legal, con contratos, seguridad social, facturas, para todo. Y bueno, yo creo que eh, es bastante evidente además que nuestra actividad era pública, conocida, que habíamos acudido a las instituciones precisamente por la falta de seguridad jurídica. Eh, todo lo que estamos pasando demuestra lo que decíamos de la inseguridad jurídica y esperamos que acabemos ya de una vez con esta situación y que tengamos una regulación clara porque es que si no, esto es el cuento de nunca acabar. Tenemos buenas noticias de última hora. Martín Barrios y el resto de activistas de PANAC han sido declarados inocentes y absueltos de todos los cargos. Enhorabuena, aunque ahora el fiscal puede pedir la revocación de la absolución al Tribunal Supremo. Estaremos atentos. Y del activismo vasco nos vamos al catalán. Hablamos con los representantes de las federaciones catalanas que presentaron una campaña conjunta pensando en las próximas citas electorales. Som el que cultivem. Somos lo que cultivamos. Estamos con Jaume Chaus de la CATFAC y con Albert Mayol de la FEDCAC. ¿Qué tal, Nois? ¿Cómo, ha ido esta primera conferencia del World Cannabis Conferences? Hola, buen día. Pues bien, muy bien, positiva. Hemos dado una, una, charla a las dos federaciones de forma conjunta, que ya era hora, hombre y bien, la verdad es que positiva. No sabíamos si iba a haber mucha afluencia o no, ha venido bastante gente, el, momento es, un momentazo a nivel político-social del cannabis que no se puede desaprovechar y se ve que, hay, bastante interés también por lo que estamos haciendo y por lo que queremos transmitir un poco. Muy bien. Soma el que cultivemos. una nueva campaña que habéis preparado conjuntamente, ¿no? Exacto, mira, aquí tengo el folleto. Es una, es una campaña que hemos iniciado las dos federaciones de forma conjunta, ahora vienen las municipales en Barcelona y, bueno, nos hemos organizado para intentar llegar a los distintos grupos políticos, intentar explicarles nuestro mensaje, nuestro punto de partida e intentar convencerles desde los argumentos que, nos amparan y bueno, pues conseguir un compromiso por su parte de incluir eh, nuestras necesidades en su programa electoral, así que bueno, estamos haciendo una, rueda de, encuentros con los distintos partidos. De momento nos hemos encontrado ya con, con el Alfred Bosch de PSC, perdón, esquerra Republicana y con Jaume Cuivón y del Partido Socialista y de momento está siendo, estamos teniendo sensaciones positivas. Esperemos que siga así y que se traduzca en movimientos políticos en el futuro. Esto es algo que está siendo natural, es decir, la sociedad cada vez eh, tiene más normalizado el uso del, cannabis y el, cultivo del cannabis, con lo cual, en este sentido, también lo que pedimos es comprensión, es reconocimiento. Necesitamos el apoyo de todo el sector. Nosotros ya hemos dado el primer paso, el primer paso eh, nos hemos organizado y estamos empezando un camino conjunto que nos acompañe el resto del sector, por favor. También pudimos hablar con Regulación Responsable acaba de terminar la conferencia de regulación responsable y ha sido un éxito, ha estado lleno el auditorio. ¿Cómo ha ido, Joseba? Pues sí, la verdad que estamos muy satisfechos con el resultado. Eh, se ha llenado prácticamente el auditorio, encima una hora bastante poco frecuente, que son las 12 de la mañana, un sábado que no esperábamos mucha gente y la verdad que ha sido un exitazo de, público y, bueno, y la expectación al final se ha cumplido. Y para los que no han podido asistir, ¿qué es regulación responsable? Bueno, pues regulación responsable es una plataforma de organizaciones y de personas eh, físicas también que en este caso han decidido unirse para tener una, voz unificada de cara tanto a la sociedad como a las instituciones, a la administración, eh, esgrimiendo argumentos favorables a una regulación integral del cannabis eh, basada pues eso, en los derechos humanos, en los derechos de los usuarios y en y en los derechos de miles de personas que actualmente utilizan la, planta en nuestro país. Ahora mismo hay un montón de gente que trabaja en el ámbito del cannabis, ya no solo en tema de asociaciones de cannabis, sino pues eso, federaciones, fundaciones, hay mucha gente que está trabajando en la prevención, en la reducción de daños y ante un poco ante la estrategia más criminalizadora del Estado, que es como un rodillo que quiere pasar por encima de todos, de los derechos y siempre, siempre eh, basándose en la prohibición, pues vimos la necesidad de crear esa voz unificada. ¿Qué queremos conseguir con una voz unificada? Pues que siendo más se nos escuche más, ¿no? Tanto de cara a la opinión pública, para la gente no usuaria o para la gente no consumidora que pueda entender por qué una regulación es buena para todos, eh, las cosas que están pasando en nombre de, de, la prohibición y luego por otro lado también hacer una incidencia política, ¿no? Pues la Unión dicen que a la fuerza y uniendo todas nuestras voces creemos que podemos tener eh, una voz más fundada de cara a las instituciones, de cara a gobierno, eh, para poder eh, incidir en un cambio. Descubre toda nuestra gama de productos orgánicos y consigue los mejores resultados con nuestro cóctel activado biológicamente. Ahora con BAC, la calidad y la cantidad pueden cultivarse juntas. BAC Biological Activate bueno, y para finalizar este especial Marihuana Natural de Spanavi 2015, hemos venido aquí hasta el stand de BAC para hablar con Raúl y que nos hable un poquito sobre esa marca de productos ecológicos que tienen para cultivar de una forma sana las plantas. Bueno, BAC, ¿qué, ¿por qué BAC y por qué otras marcas no? BAC es un profesional en cultivo orgánico, te puede ofrecer una línea desde el principio hasta el final, en lo cual tienes productos como el de un clonador orgánico o un x para unas semillas, para empezar desde el inicio, de forma orgánica, e incluso un PK orgánico para finalizar el cultivo. Es uno de los pocos en el mercado que tiene este tipo de productos. Ahora que estamos tan en moda con el tema de microorganismos y demás, He visto que tenéis una línea también de microorganismos, tanto a nivel del corte de bacterias como de micorrizas para el suelo. ¿Qué aportan a las plantas o al suelo o, en fin, al cultivo en general? ¿Qué mejoran el cultivo estos productos? Las micorrizas, eh, que es el, producto Funky Fugi, este producto lo que va a hacer es que la planta se pueda alimentar de forma óptima. Si no hay micorrizas, la planta no se puede alimentar. Entonces, con el Funky Fugi, que son las microrizas, y el Final Solution, que es el biocatalizador, lo que vamos a conseguir que todas las reacciones se produzcan de forma óptima y rápida, consiguiendo más producción y más rapidez en el cultivo. También está viendo, ya que estamos en, mucho el tema ecológico, que generamos también residuos, que tenéis productos para reutilizar el sustrato. Esto es uno, un buen método, sobre todo para la gente que tiene que subir y bajar pisos. ¿Qué es ese producto en sí y en qué consiste? Realmente, si has tenido un cultivo con BAC y has usado eh, Final Solution, es el biocatalizador y todos los productos de desecho se han ido regenerando. Entonces, lo único que hay que hacer es añadir el calcio perdido, que es la inchal, ¿vale? Y por el otro lado, añadir estructura. Con eso lo consigues con los biopellets. Con esos dos productos puedes conseguir tener el mejor sustrato que tengas en el mercado, porque tienes eh, un producto en el cual ya está microrizado por haber tenido antes, anteriormente plantas. También está viendo que ayudáis a vuestros clientes haciendo talleres de cultivo en sus globos ¿De qué consiste exactamente este trabajo? Realmente eh, la forma en que queremos que BAC se conozca es presentárselo a un informarle adecuadamente toda, toda nuestra gama de productos, ofrecerle a él que lo pruebe y a partir de ahí él pueda explicar a los demás cómo es el producto con una confianza, por haber probado antes el producto. Se dan, por otro lado, seminarios un poco más amplios, de tres horas, en los cuales se establece también qué es la forma más recomendada para cultivar, ¿vale? controlando el control de la temperatura y la humedad y ofrecemos productos como el AirShock, que es el complemento ideal pues, para controlar habitaciones y tener una temperatura homogénea, una forma óptima de cultivo profesional. Ya que hemos hecho esta sección de cultivo preguntándoselo a todos o a casi todos los que hemos entrevistado, aunque es evidente, pero orgánico o químico. Todo depende del cultivador, si es para ti o es para un amigo. Yo creo que la respuesta lo define todo. Y bueno, desde aquí del stand de BAC os despedimos y cerramos este especial marihuana natural de Spanavis 2015. Y ya sabéis, seguir compartiéndonos y viéndonos. Nos vemos. Descubre toda nuestra gama de productos orgánicos y consigue los mejores resultados con nuestro cocktail activado biológicamente. Ahora con BAC, la calidad y la cantidad pueden cultivarse juntas. BAC Biological Activate Cocktail. En el próximo programa volveremos para hablar del riego y de muchas otras cosas más. No os lo perdáis, os esperamos aquí en la barraca. Hasta el próximo programa. Bueno, bueno, en mi tercer cultivo he aprendido a sexar, he hecho esquejes y ya voy a cosechar. Solo con los consejos de la barraca de María, la tabla de cultivo de Bach y algún mimo. Pronto lo veremos. Ahora la World Cannabis Conference de Spanabis, en nuestra sección de activismo Informe Drogas con Clara. Bienvenidos a Informe Drogas. Flores que flores. Buenos días a todos. Y bienvenidos a las conferencias de Spanavis 2015. ¿A qué te referías cuando decías que el debate ya no es ideológico, sino, sino pragmático? Bueno, lo que quería decir es que eh, me ha llamado la atención en la encuesta de la FAD que se acaba de publicar, que por un lado baja el porcentaje de personas que está a favor de la legalización, pero en cambio, cuando se les preguntan si estarían a favor de permitir la venta controlada de cannabis para adultos, por primera vez eh, se dice que bueno, el 52,1% de la población está a favor. Esto me ha hecho pensar que quizá el, planteamiento del debate eh, ha cambiado. Hay que saltar de una vez las barreras que no son ideológicas, creo que son morales de algunos grupos, también en la izquierda, pero también en la derecha, ¿no? de esta idea moralista de la relación con las, con las drogas y la idea esta de que el ciudadano es tonto y no se sabe relacionar con las drogas y si le pones unas drogas el ciudadano consume y acaba siendo adicto y dependiente, etcétera, eh, hace un uso abusivo. Yo creo que eso hay que saltarlo porque la mayoría de los ciudadanos eh, somos capaces de no tener una relación problemática con las drogas y si la tuviéramos no es el sistema penal el que nos la va a cambiar, and all these stores in Vancouver, 65 dispensaries, all selling like 30 or 40 different kinds. It's just like Disneyland. You see weed of all different kinds in front of you. It's such a nice thing. Es un periodo de gestación, es un periodo inicial. Los resultados más globales de esto lo veremos eh, en 4 o 5 años. Pero sí ya podemos decir que hoy hay 2.000 autocultivadores y miembros de clubes eh, canábicos que no recurren al narcotráfico para eh, comprar marihuana y que eso implica que ya le hemos eh, por lo menos pegado un mordisco a la manzana del narcotráfico. La hipocresía absoluta, ¿no? Tenemos una, sociedad con una relación durísima con, el mundo del alcohol, ¿no? Donde, donde nuestros niños y nuestras niñas son eh, prácticamente los primeros que, prueban el alcohol en Europa, ¿no? Y que tienen una relación muy, muy socializada, muy cotidiana con el alcohol, ¿no? es normal acceder al alcohol, también es verdad que el alcohol es más barato que muchos otros sitios, ¿no? Y es mucho más fácil acceder porque hay mucho más espacios de, consumo de, alcohol, es decir, lo estamos viendo ahora con la crisis, ¿no? Eh, eh, gente que está perdiendo el empleo y que está eh, creando bares. ¿no? <laughs> En España, en plena crisis, no cierran bares, sino que se abren más bares. excitement pot, oh, pot. Hay una descriminalización del consumo. Es decir, que las pequeñas cantidades de todas las drogas, y no solamente la cannabis, eh, ha sido eh, pasado de derecho penal para derecho administrativo. Y además han sido creadas unas comisiones de disuasión de, de toxicodependencia, de drogodependencia, se dice, eh, que a la responsabilidad de aplicar la ley y no los procesos por consumo no van a tribunales. Esto es para pequeñas cantidades de drogas y e para todas las drogas. Y no podemos eh, cambiar en un año lo que tiene 100 años de construcción, ¿no? El prohibicionismo no empieza con la Convención del 61, sino que empieza en 1909, 1912, cuando terminan, entre comillas, la guerra del opio. Hay una mayor conciencia de la necesidad de de no juzgar las intenciones de las políticas, es decir, eh, el cannabis es malo, tenemos que poner una ley para prohibirlo porque es malo. Bien, esto ha fracasado, eh, por lo tanto, lo que no hay que hacer es juzgar las intenciones de las políticas, sino los resultados de las políticas todo el proceso de criminalización, de penalización, tiene unos costes económicos en dinero público tan grandes que aunque solo fuera por eso, valdría la pena buscar fórmulas alternativas. ¿no? Portugal mantiene niveles bajos de consumo, lo que públicamente es una cosa bastante aceptable y eh, además las sanciones que puedan ser eh, aplicadas por estas comisiones no son efectivamente sanciones muy gravosas para un individuo, por tanto hay alguna acción de prevención que que está asociada. Es evidente que es mucho mejor que si un consumo se va a dar, se pueda dar en un entorno seguro y en un entorno de conocimiento de la sustancia que no eh, accediendo al mercado negro, que uno no sabe lo que va a encontrarse y que además es mucho más fácil eh, que se produzca lo que se llama el, cambio de una sustancia por otra. La plena vigencia de los derechos humanos, para que las políticas de drogas tengan un enfoque de salud pública, en un enfoque eh, penal y para que de última se puedan seguir ampliando las libertades de los ciudadanos. Pero obviamente hay un marco, un marco de interdicción de prohibición. Una cosa más osada que sería legalizar acabaría por eh, terminar con todo esto de, comisiones de disuasión y que no tendría sentido en un marco de profunda legalización. And so on it goes. I know many people like this who the prohibitionists, and now they are either advocating legalization or they're working for marijuana companies or they're in business or you know things change. Lo cual no quiere decir que no queden cosas por hacer, sensibilizar a las fuerzas policiales, sensibilizar a todo el sistema de justicia, tanto fiscales como eh, jueces, para que puedan identificar y discriminar con claridad cuando se trata de autocultivadores o de miembros de clubes, a cuando se trata personas que están en el mercado ilícito. La perspectiva del derecho a la salud eh, tiene, que, tiene que estar en el centro del debate y también el, derecho a la libertad individual de las personas, como el que aquel que decide intentar escalar <clears throat> el Everest por su cara norte en invierno es una decisión propia y está, está poniendo en riesgo su salud. Pues yo creo que fumar un fumar cannabis debería verse desde la misma perspectiva. ¿no? Eh, todas las, desde el punto de vista terapéutico, el punto de vista de autoconsumo, el punto de vista de las asociaciones de, consumo y el punto de vista de, explotación económica, porque también yo, estoy de acuerdo, es decir, hay que tener un espacio y yo creo que hay algún club cannabis que en definitiva es un negocio ¿no? y que por lo tanto tiene un espacio para, para... y me parece legítimo, me parece legítimo, lo que me gustaría es que fuera lícito <laughs> también, que legalmente se pudiera hacer y que, que quien quiera se monte un espacio donde la gente lo que va es a, comprar y a consumir eh, de marihuana me parece perfecto. Me parece perfecto que haya un espacio donde cada uno con sus amigos o en el espacio asociativo que quiera eh, consuma. Me parece normal que la gente pueda autoconsumir y pueda eh, autocultivar y pueda tener esa posibilidad. Y me parece perfecto que, se, le se le pueda desde los principios activos, etcétera, buscar la, la, faceta terapéutica de la marihuana que la tiene. There is big money. People are investing big money. Now, always in the past, marijuana was big money, but now it's big establishment money from the big businesses, right? From the hedge funds, from the investment banks. They are getting involved because they see, wow, look at Es una, es una obligación asumir que realmente no hay, otra, no hay otro camino que ensayar una regulación responsable, desde luego. Si saltamos la barrera moral estamos en condiciones, yo creo, de hacer una propuesta que sobre todo a la Unión Europea yo le pido eh, que intervenga o que intente marcar las normas en relación a la producción, cultivo en este caso, ¿no? y en relación a la distribución. Hay muchos movimientos sociales eh, en el mundo y en el Uruguay particularmente que fueron los grandes responsables de que esta política ah, se concretara, en primer lugar porque fueron los que plantearon el problema ya hace eh, cerca de 15 años, que plantearon que había que buscar alternativas al narcotráfico porque el consumo era un consumo que se iba a seguir dando por lo tanto, eh, nosotros creemos que desde el punto de vista más de la izquierda, que creemos que no es justo criminalizar a la gente que consume, y desde el punto de vista más de las alas liberales, que lo que creen es que lo que se puede es incentivar la actividad económica para generar actividad económica, deberíamos ponernos de acuerdo en intentar eh, cambiar el modelo. I like weed in Barcelona. I think there, uh, you know what I find these people and they're from Italy, or they're from France, or Canada, or United States, or even Uruguay, and they're working here in Spain. They're all growing marijuana here in Spain. So, and then I talked to these fellows, and he said, you should come to Canary Islands. And I said, are you from the Canary Islands? He says, no, I'm British, and he's French, and he's Italian, but we all grow in Canary Islands. And, so, and I said, man. cultivo bio? Pues con Trave te lo ponemos muy pero que muy fácil. El respeto por el medio ambiente y tu propia salud es la principal apuesta de Trave y mejorar la calidad vital de tu cultivo. Su amplia gama de productos específicos con certificado ecológico te ayudará a decidirte por un cultivo responsable y sostenible. Tus plantas te lo agradecerán. Porque al natural todo sabe mejor, cultiva con Trave. En marzo se celebró la última sesión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en Viena. Allí estuvo en la Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces, para presentar testimonios de primera mano sobre el impacto de la prohibición de las drogas en la vida de los ciudadanos, aunque parece que no sirvieron para flexibilizar algunas de las viejas posturas más inmovilistas que llegan a lanzar advertencias hacia Uruguay y Estados Unidos. Este mes queríamos celebrar la absolución de la psicóloga y activista chilena Paulina González del Instituto Triagrama por cultivar cannabis para uso medicinal y espiritual. Pero el tribunal dijo culpable. Pau, todo nuestro apoyo. Nos unimos a vuestra tristeza sabiendo que vais a resistir con más fuerza y convicción que nunca. Por otro lado, un juzgado de Córdoba, Argentina, ha rechazado una denuncia contra Andrés Calamaro por apología del consumo. El cantante ya había sido acusado por apología del delito en 1994 después de gritar es una linda noche para fumarse un porrito. Y en 2009 se le inició una causa por fumar un cigarrillo de marihuana ante el público en un acto de presentación del libro Postales Tumberas. Hoy os queremos presentar Cannabis News Network, el nuevo informativo que muestra el mundo del cannabis desde un punto de vista independiente, objetivo y crítico, con reporteros en toda Europa. Cannabis News Network cuenta el mundo de una manera diferente. control not because drugs are good, but because prohibition is worse. Your source of Cannabis News. Cannabis News Network. Ahora cultivo paso a paso. Hoy, en Cultivo Paso a Paso y después de tanto tiempo sin pisar al exterior, nos hemos puesto manos a la obra para mostraros cómo preparar el suelo de cultivo mediante dos técnicas, el marcar profundo y la parada en cristal. antes de empezar a trabajar el suelo y de explicar cada técnica, vamos a ver todos los materiales que necesitaremos para asegurarnos que lo tenemos todo listo para comenzar. En primer lugar, necesitaremos materia orgánica bien compostada, entendiéndose por tal cualquier tipo de mantillo, de estiércol o de compost, pero que haya sufrido unos correctos procesos de compostaje. Como ya hemos repetido en diversas ocasiones, el olor ha de ser olor a tierra mojada, desechando cualquier olor a amoníaco o a putrefacción. En nuestro caso, Hemos optado por utilizar humus de lombriz de calidad, de nuestros amigos de Organic. Ya sabemos que con este producto se mejoran todas las propiedades biológicas físico-químicas del suelo, así que mejoraremos tanto la fertilidad como el funcionamiento del mismo. Como vamos a trabajar el suelo, precisamos de un motocultor que nos permita labrar con total intensidad para dejar un suelo en perfectas condiciones para iniciar cualquier tipo de cultivo. Una fina cuerda nos ayudará a delimitar el bancal para ir confeccionándolo a medida que vayamos practicando las diversas actuaciones que requiere el proceso. Para fijar la cuerda bastará con disponer de unas piquetas bien sean en hierro, madera o cualquier otro tipo de material resistente. La azada de mano, la pala y el rastrillo también van a ser dos herramientas que vamos a necesitar para hacer el bancal e ir recalzándolo, aislándolo y dejándolo bien nivelado. Si utilizamos materia orgánica elaborada por nosotros mismos, hay que dejar bien fina la última capa que se aportará, por lo que se necesitaría disponer de un cribador o garbillo. Así, tamizando toda la materia orgánica a aportar, permite que pase solo lo que se haya transformado en fértil y negro humus, desechando cualquier impureza que pudiera presentar. Para reducir el consumo de agua, vamos a dotar al bancal de un sistema de riego localizado, por lo que necesitaremos también mangueras de polietileno de 16 milímetros. El tipo de manguera depende ya de cada usuario, pero en este caso se va a optar por goteo interlínea. Luego se va a cubrir toda la superficie de la zona de cultivo con paja, por lo que se necesita una bala que podemos adquirir en tiendas de animales. También puede cubrirse con hojas o cortezas. El cartón es otro material que vamos a necesitar para cubrir los pasillos y así impedir la presencia de hierbas adventicias al tiempo de favorecer caminar sin embarrarse los pies. Otras alternativas son la grava o incluso las piedras del entorno. Para finalizar vamos a cubrir con malla antigerminación todos los laterales del bancal profundo, así como los pasillos entre bancales. La intención es impedir todavía más, si cabe, que surjan hierbas adventicias en las cercanías de la superficie cultivada. Ahora que ya sabemos todos los materiales y herramientas que vamos a necesitar para iniciar a trabajar el suelo, es hora de comenzar a realizar las primeras labores a llevar a término, así que no perdáis detalle de cada uno de los pasos a seguir. Las dimensiones ideales de un bancal es de un metro de ancho por tantos metros de largo como se disponga. Veamos pues cómo se confeccionan los bancales. Basta con cavar con la azada un poco y ver la humedad que presenta. Como terminamos de pasar unas lluvias, la sazón del suelo es obvio que es la correcta. En caso de no serlo, deberíamos haber regado mediante inundación toda la zona de cultivo entre 3 y 4 días antes de proceder al arado. Una vez seguros del estado óptimo de sazón, hay que delimitar con una cuerda las dimensiones de los bancales, en este caso dos. Uno para hacer la parada en cristal y el otro para hacer el bancal profundo. En cuanto tenemos delimitados los bancales, procedemos a labrar el suelo del interior del bancal con el motocultor dependiendo de su textura y estructura, es un trabajo que resultará más o menos laborioso, pero al que hay que ponerle ganas si queremos dejarlo en condiciones perfectas. Una vez realizada la primera pasada, hay que extraer la capa de tierra mullida del bancal con la ayuda de la azada de mano. Basta con quitar un espesor de unos 25 centímetros, a menos que el terreno precise de un pequeño subsolado, en cuyo caso se deben retirar más de 40 centímetros. Seguidamente abonamos la superficie del bancal con entre 4 y 7 kilos de humus por metro cuadrado. La cantidad en sí variará a razón del contenido inicial de materia orgánica que presente el suelo, lo que podemos apreciar por el tono del suelo que oscurece con mayores concentraciones de humus. A continuación volvemos a roturar el bancal para hacer más esponjosa la capa inferior de la tierra al tiempo que ayudamos a incorporar y mezclar el humus aportado. Tras esta operación, volvemos a colocar sobre el bancal la capa superior de tierra que habíamos apartado a los lados y esparcimos la misma cantidad de compost que al principio, pero ahora sobre la capa superior. Volvemos a darle una última pasada con la azada a fin de dejar el humus bien mezclado e incorporado. Tomamos el rastrillo y alisamos el bancal para dejar la superficie plana y nivelada. Ya solo queda añadir una fina capa de humus sobre toda la superficie de cultivo el color negro ayuda a retener mejor el calor en el suelo durante los primeros días de primavera. Como veis, han quedado dos bancales que se diferencian entre sí por su altura. Este que tengo a mi derecha está a ras del suelo y es el dominado Parade en Crestay y que diseñó el agricultor ecológico mallorquín llamado Gaspar Caballero. Es ideal para zonas áridas donde la erosión es mayor y la pluviometría es escasa. Este segundo bancal más elevado es el denominado bancal profundo. Resulta ideal para zonas donde la pluviometría es mayor ya que esta altura hace que el tallo no quede sumergido y produzca potedumbres. El bancal profundo, al estar elevado... permite una mayor aireación lateral, lo que hace que se oxigenen más las raíces que crecen sobre él. Y ahora que ya hemos visto cómo se confeccionan los dos bancales, vamos a realizar las actuaciones que quedan pendientes para dejarlo todo listo. Con los bancales ya confeccionados, llega el momento de instalar el sistema de riego localizado. Primero se cortan las mangueras acorde a la medida del bancal. Para que el sistema de riego quede autocompensado, se hace un circuito cerrado que permitirá la misma presión en todos los orificios de riego. Los cartones los colocamos en los pasillos para facilitar nuestro paso durante las labores de cuidado y mantenimiento del vergel. Luego, cubrimos el cartón y los laterales elevados del bancal profundo con la malla antigerminación. La paja la esparcimos generosamente sobre la superficie cultivada del bancal hasta formar un buen manto. Con el acolchado orgánico conseguimos que la tierra no quede desnuda y se pueda deteriorar con la erosión perdiendo humedad, al tiempo de aportar material orgánico a medida que la paja va descomponiéndose. En cuanto colocamos la paja, procedemos a regar de forma abundante los bancales para dejarlos bien húmedos y esperar a que llegue el día de trasplante, cosa que ya decidiréis en casa caso acorde a vuestro clima. Bueno, pues ya hemos dejado confeccionados el bancán profundo y la parada en Crestay. Esperamos que os hayan resultado útiles estas dos técnicas de acondicionamiento del suelo. En próximos programas más, no dejéis de vernos y de compartirnos. Nos vemos. El 11 de abril se celebrará el primer encuentro informativo y copa canábica Astur Cannabis en Gijón, una gran fiesta del cannabis con conferencias, conciertos, gincanas, sorteos, músicas, stands, de todo. Y el 30 de abril empezará el Viña Grow, con conferencias, mesas redondas con artistas y la cercanía de las empresas del sector inmersas en el Viña Rock, el mítico festival de Villarrobledo que este año celebra su 20 aniversario. Nosotros no nos lo pensamos perder. ¿Y tú? Desde el Viña Grow os mandamos un saludo. <laughs> We send you a salute. <laughs> Joder. Justo. Joder. Desde aquí, un fuck ya para vosotros. ¡Ah! Este mes, el número 208 de la revista Cáñamo tiene un título sugerente, Amazonia, los avances de la desigualdad.